Cosa sto facendo? Dunque ho sbucciato un avocado, adesso lo faccio a pezzettini. Intanto ho preparato del succo di limone, questo è un limone, era particolarmente diciamo succoso, ecco, perché oggi vi, vi dico come fare una, una ricetta speciale eh, dove si usa l'avocado benissimo adesso prendo il mixer allora adesso metto l'avocado dentro al mixer poi aggiungo il succo del limone olio Evo, Il risultato deve essere questo. Allora, adesso serve qualche pomodorino di pacchino eh? io tolgo sempre questa parte perché non mi piace ogni tanto ci sono delle piccole incursioni di mio marito che eh, io glielo dico eh, che c'è il filmato ma si dimentica e perciò devo bloccare <laughs> e rifare qualche scena va bene allora questi pomodorini e poi dopo si tagliano fettine eh, spicchietti spicchietti proprio piccolini così eh ma vi ho già detto cosa devo preparare oggi devo preparare una mia ricetta una ricetta che avevo inventato quando tentato una dieta vegan e ha inventato il riso freddo vulcano l'ho già fatto un po' di volte eh? a me piace tantissimo io dico vegan ma è vegetariano insomma oh voilà ecco pronti i pomodorini bene preparare questi qui c'è già il nostro avocado pronto per essere usato e cosa manca? manca il riso adesso arrivo eh. ecco qua il riso adesso vi faccio vedere come preparo il vulcano eh. allora una fondina mettiamo un po' di avocado qui nel centro, eh? un pochino, un po' di avocado qui nel centro, ecco, poi lo ricopriamo con il riso. Allora possiamo anche metterlo così al momento, poi si dà la forma, eh? cominciano magari si comincia un po' così insomma si comincia a spingere verso il centro e a dare un po' la forma a cono eh, questo era il cellulare bene ecco qua se volete fare il Vesuvio fate l'altra gobba di fianco io faccio proprio il tipico vulcano a cono ecco fatto bene una volta che avete fatto questa operazione mm, facciamo magari un buchetto in mezzo eh buchetto cominciamo a metterci qualche pezzettino di pomodoro così eh poi prendiamo l'avocado e ricopriamo le superfici la superficie del vulcano con l'avocado eh così è un vulcano, un vulcano in effetti, eh? con la sua erba, magari lasciamo un pochino di neve in cima, come se fosse il Kilimangiaro. Mm? Kilimangiaro è il vulcano più alto dell'Africa e sulla cima ha la neve, perché a quell'altezza eh, non fa mica più caldo, eh? non fa più caldo, no? bene lasciamo un pochino di neve ecco poi lo rifiniamo magari facendo qualche così qualche riga con la forchetta bene scusate vado a lavare le mani perché non riesco a lavorare bene altrimenti tanto vi faccio vedere com'è è così bene allora cominciamo col mettere un pochino di pepe eh? un pochino di pepe ci vuole ecco qua io uso il pepe nero che è più aromatico e poi lascia qualche puntino che anche sta bene vero e non è finita qui perché metto anche un bel misto di semi stanno bene hm? mettiamo qualche semino qua un po come se fossero le rocce laviche, laviche eh? qualche filino così ecco mettiamo anche qualche seme di girasole qua in cima e lo facciamo scendere qua mm? non è finita qui eh adesso prendiamo i pomodorini e facciamo la lava facciamo la lava che scende dal vulcano e poi ditemi se non è bello questo è bello e buono ed è pure salutare il che non guasta vero ecco qua tutta la lava peccato che non posso farla saltare su peccato veramente sarebbe stato ancora più bello e poi la lava ovviamente continuerà qui sul fondo mm? perché ovviamente si deposita scende dal vulcano ne facciamo scendere un pochino anche di qui eh? facciamo due vie di fuoco così si chiamano e andiamo avanti a mettere i nostri pomodorini tutto attorno poi è bello Oh, ci sono qui i semi. Vi piace? Avete visto? Poi non abbiamo finito. Non abbiamo finito perché? Perché ci mettiamo proprio un briciolino appena appena di origano. Mm? Poco poco origano. E poi facciamo una cascata di olio. Mm? Ecco tutto attorno così lo uccidiamo ecco questo è il vulcano e perciò eccolo qua il riso vulcano di mixer remix spero la ricetta vi sia piaciuta questa è una ricetta con i copyright e eh, certo, l'ho inventata io. Eh, ma è buona, eh! Guardate che mixer è mix o scherza è eh, quando ci si mette. Eh, pure artistica. Bene, grazie per essere restati sul mio canale. Eh, se volete iscrivervi e non lo siete ancora, ricordatevi che attivando la campanella resterete sempre aggiornati quando metterò dei filmati nuovi. Ciao a tutti e grazie amici, ciao!